buenos días amigos, soy David Peña, presidente de la Federación Mexicana de Enfermedades Raras y del proyecto Pide un Deseo México. Eh, a solicitud de ustedes, les informo que el próximo Día Mundial de las Enfermedades Raras celebraremos un encuentro con jóvenes estudiantes de medicina en la facultad del mismo nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, este encuentro me parece muy importante porque ellos serán quienes se encarguen de nuestros enfermos en el futuro. Por otro lado, el reto más importante, sin lugar a duda, es el acceso. El acceso en nuestro país y en la región de Latinoamérica es un problema que aún nos causa muchísimas dificultades. Ese es el que tenemos que resolver, a ese es al que nos tenemos que dedicar. Por otro lado, los integrantes del proyecto Pin de y de la Federación todos están cubriendo diferentes actividades a lo largo y ancho de la República, por lo que les pondremos un video de quiénes somos para que ustedes nos conozcan les agradezco mucho su atención, que tengan un gran encuentro. Muchas gracias.